Матвеев, Белта. А с Днем Отца вас сегодня уже поздравили, я искренне присоединяюсь, э, сам тоже отец. А, но здесь надо вспомнить, что был еще и День Матери недели назад, получилась такая хорошая уже как бы... Ос... Неделя. Да, неделя родительская, основа для новой хорошей традиции в нашей стране. Но что нужно родителям-то, надо понимать? В первую очередь, чтобы для детей было тихо, мирно, спокойно, безопасно. Но почитав СМИ, мы вот видим, что такое ощущение, по крайней мере, у многих складывается, что чуть ли не завтра начнется война, а, в первую очередь Третья мировая, даже не локальная какая-то. Вот стоит э, ли опасаться такого развития событий? Вы знаете, если уж абсолютно вот так вот неофициально, хотя это официальный <laughs> такой разговор, опасаться и предвидеть надо все, и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война? Ну мы как никогда близки к ней, как никогда. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Я не верю, потому что э, опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть? Да, сегодня немножко прохладно, да, но чисто, светлое небо, все у нас есть. Зачем это терять? Поэтому я не верю, что это Третья мировая война будет. Но как никогда мы вплотную подошли к ней. Э, очень обеспокоена сегодня Европа прежде всего, я это знаю точно, чтобы, не дай бог, не началась Третья мировая война. Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие, оружие и рознь. Но не дай бог, конечно. Это будет совершенно иная картинка картина маслом, как говорил классик. Поэтому самое главное сейчас для родителей, чтобы, просто скажу, ваш сынишка или дочурка утром могли проснуться с улыбкой, улыбнуться родителям, перекусить, покушать, чтобы, как я говорил недавно, вы могли теплой водичкой искупать ребеночка и, может, не один раз, ну и сами душ принять хотя бы пару раз в день. И не стирать туалетную бумагу, <laughs> как это сегодня рекомендуют эти безумцы на Западе. Чтобы мы жили нормальной жизнью. А еще точнее скажу, чтобы мы будущий год прожили так, как этот год. Ну, хотя бы так, как этот год, не хуже. Желательно ну это всегда. Но главное, чтобы не было хуже. Вы видите, что происходит в мире. Вот это, это основное.